कि मोहब्बत छोड़ दी हमने मोहब्बत छोड़ दी हमने कोई मुबारकबाद तो दो मोहब्बत छोड़ दी हमने कोई मुबारकबाद तो दो बहुत दिनों बाद आए हैं इस मैखाने में वो क्या कहते हैं उसे शराब कोई शराब